Prepariamo insieme un contorno velocissimo, la zucca gratinata, la zucca io l'ho già tagliata, cercate di tagliarla tutta dello stesso spessore, avremo bisogno di pan grattato, olio, un po' di formaggio, ma se non volete potete anche non metterlo, il sale, il pepe e degli odori. Io sto utilizzando la salvia. a tutti, grazie, ciao! Ciao!